da vam pročitam da vam pročitam jedno pismo našeg Hercegovica, koje nam je poslao. Napravio je neku analizu potrošnje, javne potrošnje naših političara, pa ovako kaže. Tačan broj službenih vozila koja koriste institucije vlasti u državne, etitetske, kantonalne i općinske nepoznate jer nema jedinstvene evidencije. Neslužbeno spominje se cifra od 10.000 vozila znači je zadržavanje popravke registracije gorivo potroši godišnje oko 70 miliona komercijalnih maraka. Naravno, povrh toga dođe i plate vozačima koje se mogu procijeniti na nekih 10 miliona maraka. Dakle, na bespotrebni komfort političara godišnje se iz budžeta odliva minimalno 70 miliona maraka. Ured, Ured za reviziju institucija BH prošle godine je naveo da državne vlasti, parlament, vijeće ministara i oko 70 agencija, direkcija instituta imaju vozni park od 3549 vozila. U 142 opštine u BH e, imaju samo tri vozila, to je ukupno 426 vozila. Poređenja radi, Kraljevina Norveška, jedna od najbogatijih država na svijetu, ima za potrebe vlade, to je 16 ministarstava, nekih 20 vozila. Ovaj broj uključuje i minibus i par terenskih vozila. Parlamenti, regionalne vlade i direkcije nemaju svoj vozni park. Opštine nemaju službene automobile. Ovo je samo simbol bespotrebnog raspisništva političke elite. Kada bi se izdaci za ovu namjeru smanjilo samo 50%, oslobodila bi se suma od 35 miliona maraka. Sasvim dovoljno da se negdje u Bosni i Hercegovini nešto pokrene sa mrtve tačke. A to ćemo upravo i mi tražiti od naših političara. Da ukinu sve bespotrebna, trošenja i da sva ta sredstva upotrebe za razvojne programe, jer bez toga ova država će i propustiti.